<laughs> Du coup, vous êtes euh, Camille euh, Lapierre. <laughs> combien de temps vous avez travaillé euh, dans le domaine ah, Ça fait maintenant 8 ans. 8 ans. Euh, mais depuis toute petite, euh, on fait les vendanges et les vinifications. parce qu'on est, on est né ici. <laughs> J'ai travaillé à Courchevel, euh, et à Biarritz. ça, je qu'on pas trop. C'est <laughs> une station balnéaire et une station de ah. ski J'ai étudié la cuisine et le service dans une école d'hôtellerie dans le Jura. Puis après, j'ai étudié la sommellerie dans les Côtes-du-Rhône. Voilà. Et après, je suis ah. retournée étudier l'onologie euh, à Beaune. Ah, c'est ah, bien. Voilà. Alors, <laughs> c'est cool, déjà Déjà, euh, bah, le vin bio, il y a un cahier des charges qui le définit. Ouais. Euh, donc avec un label. Mm-hmm. Donc il y a un cahier des charges à respecter. Mm-hmm. Voilà, si on respecte le cahier des charges, on est en, bio. Mm-hmm. vin en biodynamie, alors, euh, il y a pareil, il y a des cahiers des charges qui existent, mhm. avec des labels qui existent, mhm. qui... Et puis, il y a euh, la biodynamie qui existe autour de nous, qui est juste une question de logique. C'est-à-dire, euh, je ne veux pas filtrer mes vins, mais je mhm. vais soutirer pendant une lune noire, quand il pleut pas et qu'il n'y a pas de vent. Parce que comme ça, mes vins seront plus limpides et moins troubles. plein de choses assez logiques comme ça la biodynamie, euh, après, pour avoir le label biodynamique, il faut respecter le cahier des charges. C'est Vin nature, c'est plus compliqué. Mhm. Parce que vin nature, on a beaucoup utilisé ce nom. Mhm. Mon père l'a utilisé. Euh, mhm. parce qu'à l'époque où ils se sont lancés avec ses amis viticulteurs du Beaujolais, donc ils étaient cinq à la base, il n'y avait pas de, mots pour exprimer qu'est-ce qu'ils faisaient, que les autres. Donc ils ont voulu exprimer ça par le côté naturel de la chose. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de confusion et que ça ne mhm. veut rien dire. Il n'y a pas de cahier des charges de vin nature. Euh, D'abord, qu'est-ce que ça veut dire vin nature Si on regarde autour de nous, rien que dans le Beaujolais, il n'y a que de la vigne, c'est de la monoculture, mhm. c'est pas très naturel. Mhm. Les vignes sont greffées, c'est pas très naturel. Euh, on fait de l'agriculture, on est obligé d'intervenir. Donc j'entends souvent vin nature, travail non interventionniste mais c'est, de mon point de vue, c'est faux. Puisque si on laisse la vigne euh, sans la tailler, déjà on, va avoir de moins en moins de raisins mhm. et il va falloir la tailler pour, pouvoir produire. Et puis si on ramasse pas les grappes, on va laisser des grappes sur euh, un cep, mhm. ça va devenir au bout de quelques semaines du vinaigre hein, assez rapidement. Euh, et on va donner à manger aux oiseaux. Donc dans le côté naturel de la chose, on peut plutôt dire qu'on essaye de travailler dans la façon la plus naturelle possible. Et euh, tout ça pour euh, nous aider dans l'agriculture qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de pas passer, qu'on ne va pas passer d'insecticides, pas de pesticides, mhm. euh, pas de désherbants, pour conserver la vie microbiologique qu'il y a dans la vigne. Mhm. Que les vers de terre fassent bien leur galerie pour que les racines puissent bien aller en profondeur. Mhm. ne pas passer de produits qui risqueraient d'intervenir sur la vie microbienne de la peau du raisin, donc on va mhm. garder les levures, euh, les bactéries, mhm. tout ça. Donc c'est un, travail pour que la vigne euh, puisse se développer de la façon dont on va bénéficier après le plus naturellement possible et sans mhm. utiliser euh, d'aide œnologique, de produits de laboratoire œnologique pour aider. Ce qui va se passer après, c'est que quand on va mettre du raisin dans une cuve, pareil, si on fait rien, il y a de l'oxygène, il y a du raisin, il y a du sucre, c'est du vinaigre. Mhm. On reste sur la même base. Donc on va intervenir, bien sûr. On va saturer la cuve de gaz carbonique. Mhm. Euh, on va contrôler la cuve tous les jours. C'est un travail euh, d'analyse, de regard de microscope. Mhm. Faut, euh, avec Mathieu, mon frère, on aime bien savoir euh, au microscope, regarder les différents types de levures qui sont en train de travailler. Mhm. Est-ce que les bactéries sont en train de prendre la place Est-ce que c'est les levures qui prennent la place mhm. Et tout ça va nous donner une indication sur qu'est-ce qu'on doit faire. Mhm. Et après, on va essayer de jouer avec des méthodes les plus naturelles possibles aussi, qui sont de régler la température pour aider les levures à travailler et empêcher les bactéries de travailler. Enfin voilà, plein de petits processus qui vont faire que on travaille de la façon la plus naturelle possible, mais ce n'est pas naturellement que le vin se fait. C'est pareil, vu que vin nature n'a pas de définition, des fois uh-huh. on l'associe à l'utilisation du soufre. Uh-huh. Mais il faut savoir que le soufre, c'est pas un poison. Uh-huh. Ça dépend comment on l'utilise. C'est comme tout. Si vous mangez un kilo de sel euh, par jour, vous allez mourir. Euh, mais euh, le sel est un conservateur, le soufre est un conservateur. du coup, on va, nous, on, on, arrive à travailler son soufre mais euh, ça se peut qu'un jour on soit obligé d'en utiliser, et tant qu'on utilise à des petites doses, euh, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, vous n'avez pas d'allergie euh, de boire On n'est pas allergique à, boire des vins avec un peu de soufre. <laughs> Tout ce qu'on veut dans un vin, c'est en ressentir qu'est-ce qu'on veut quand on ouvre une bouteille de vin, c'est prendre du plaisir. Donc mhm. ça c'est très bon. Et je pense que quand on s'empoisonne, on prend pas de plaisir. <laughs> Donc, dans tous les cas, il faut faire confiance à notre palais et pas forcément avoir une étiquette remplie de labels qui mhm. nous prouve que c'est bon pour la santé. Mhm. Parce que boire de l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Mhm. Alors, euh, ça, c'est pareil. on va trouver des vins euh, avec euh, des défauts mais ça n'a rien à voir avec le côté, parce que pour moi, vin nature, je, le redis, ça ne veut absolument rien dire. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui aime faire des vins avec des défauts ou qu'il les aime comme ça et mhm. qu'il a trouvé des consommateurs euh, qui aiment ça aussi. Mhm. Voilà, c'est nous avec Mathieu, on travaille tous les jours pour faire des vins sans défaut. Mhm. Euh... Bah oui, je pense. <laughs> Je veux dire par là que si j'associe souvent le vin à la cuisine, uh-huh. sauf que nous on cuisine avec des plus grosses casseroles uh-huh. et qu'on a un service par année. Uh-huh. Euh, et si vous commandez une côte de bœuf au restaurant, Comment Si vous commandez une côte de bœuf, uh-huh, uh-huh. bien sûr, si vous prenez euh, de la viande de mauvaise qualité, vous ne pourrez jamais faire un bon plat avec. Par contre, si vous prenez de la viande de bonne qualité uh-huh. et que vous la faites cuire d'une façon naturelle, au feu de bois, mais c'est cramé, mhm. c'est brûlé. Mhm. Ça aura le goût de brûler, donc ça mhm. sera pas bon. Euh, donc après, il y a tout le processus de la cuisson euh, qui va rentrer en compte. Donc c'est pareil, on peut partir avec un très bon produit, mais euh, arriver à, des défauts ou à des choses qu'on voulait peut-être pas à la base, ou peut-être que c'est quelque chose qu'ils qui recherchent. Je ne veux pas parler au nom de, viticulteurs que que je ne connais pas, mais, mais voilà, je pense que euh, il ne faut pas associer justement vin nature à vin à défaut. Et puis je pense que vin nature, il faut commencer à le bannir de notre vocabulaire puisque ça ne veut rien dire et tout le monde est perdu ont raison et ça, je pense qu'il faut parler avec les fournisseurs euh, avec qui ils partent. Uh-huh. Nous, on fait une cuvée de morgon sans soufre et non filtré. Uh-huh. Une cuvée, la même, où on rajoute un petit peu de sulfite uh-huh. euh, et c'est toujours pas filtré. Mais on fait ça parce que justement, il peut y avoir pendant le transport des différences de température, euh, des vins qui restent sur les quais en plein soleil. donc du coup, je pense que pour se protéger quand on exporte du vin et qu'on n'est pas sûr du transport, comment il va se passer. Il faut toujours se préserver un peu et prendre une cuvée avec un petit peu de sulfite dedans. C'est juste un conseil, mais... Ben, à côté de ça, j'organise un festival de musique. Ah, <laughs> c'est c'est vrai. Autour, justement, du vin, de la musique, uh-huh. de l'art de rue. Et puis un festival euh, qui s'appelle le Festival des Zingues. Ah. Et c'était pour prouver que même quand on sort écouter de la musique euh, en festival, on peut bien boire et bien manger. Donc on a fait une très belle carte de vin du Beaujolais avec 80 références de vin du Beaujolais grâce au, support euh, et, et au don des viticulteurs mmh. du coin. Mmh. Et, on arrive à faire un très bel événement et, et mmh. les gens sont très <laughs> contents. C'est... <laughs> c'est gentil, <laughs> c'est touchant. <laughs> Euh, après, la, la Roma des Conti, c'est tellement pour moi le luxe euh, du vin et la dentelle, des moyens qu'ils utilisent, mhm. que c'est touchant, mais je pense quand même euh, qu'ils ont un niveau bien au-dessus. Mhm. <laughs> Ok, merci beaucoup. De leur expérience et de leurs moyens aussi.